क्या सुनिएगा के ऊपर वाले की दया था मौज हो रही हम क्यों रखा किसी ना टेंशन में अजी ऊपर वाले की दया था मौज हो रही हम क्यों रखा किसी ना टेंशन में हम रवा ट्रेंडिंग में लोग रवा टेंशन में